terang terangno nggih dados napa riyen dawe Said Umar nggih Said Umar ku kakake Said Abibakar Bakar Sato ya Abi Bakar Sato gadah dulur telu sing terkenal ya. Umar Usman Abibakar Bakar Sato sinten Umar Usman Abibakar Bakar Sato tapi sing masyhur Abi Abibakar Sato sing arangnya anak Utolibin tapi paling keramat murid-muridnya Said Umar ke Said Umar niku gurune Mbah Mat Sueb, gurune Mbah Mbah Mun. Terus Mbah Mun gadah ibu namine Nyai Mahmudah binti Ahmad bin Sueb, nggih binti Ahmad bin Sueb. Niku ngajine teng Said Umar. di antaranya beliau mensyaratkan ngaji kudu diapalno. Dan ini senajan toko drun yasirun kadar yang kecil sekali kita moco di balai ini tiap hari. paling enggak kan pikiran kulo jenengan terdikte oleh apa yang didaun ulama-ulama di sini itu pentingnya pemerintah kados kulo paham, semalah terdikte banget keliling terus mereka mutazila itu ya apik aslinya cuma rapati paham ya gue paham tapi rata wape lah gue angel misalnya ngeten contoh paling gampang mutazila gue apik ngeten mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan eling eling mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan Akhirnya cara berpikir mereka karena Allah itu gak boleh sembarangan, Allah itu harus tertib, harus baik. Saya lagi, Allah itu harus tertib, harus baik. Akhirnya mereka berpikir, ya jibu alaihi fi'lus sholahi, Allah harus melakukan kebaikan. Nah yang mulai kriminal ini kata harus, cara ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah diharuskan berarti ada kekuatan besar di atas Allah yang mengatur Allah. Ini mulai masalah cara ahli sunnah. Paham ya? Tapi Mu'tazilah salah nona teman-teman ya ora iso. dia muji pangeran, muji pangeran Allah gak mungkin sembarangan. Berarti piye? Ya cibu alaihi fi'lus shalah Allah wajib melakukan kebaikan. Tapi kalimat wajib ini mulai kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang terbebas dari kekuatan apapun dan tidak boleh diintervensi siapapun kemudian diwajib-wajibkan. Nah, lalu kekuatan besar itu apa? Kan tidak ada di atas Allah. Akhirnya ahli sunnah terus gena zuban wa ma yaqul fi'lus sholahi wajaba alal ilahi kot asa al adaba. Nah, terus nak istilah alaihi zurun. Kalau ada orang berpendapat bahwa fi'lus itu wajib, maka itu bohong. Ma alaihi wajibun. Allah tidak berkewajiban apapun. Lah iku nak mbok nodamna domno ngerti, ya ngerti cara berpikir mutazila ya ngerti cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Mulane dawe Izzuddin bin Abdussalam dalam banyak hal Mu'tazilah itu tidak boleh dikritik. Ya seorang dalam banyak hal Mu'tazilah tidak boleh dikritik karena ada hal-hal yang dia ngomong seperti itu ya bila belani pangeran, oh, bila-bila ini pangeran. Tapi tentu kita tetap tidak sependapat, ya tetap tidak sependapat. Tapi ya ngono pangeran kersane. Aku jeling betul pas ngaji bangun Mu'tazilah iku asal ulama. Iku aja mbok gedhingi. Piye-piye ning jenenge ulama iku tetep innama yakhsyawaha min ibadihil ulama. Artinya Mu'tazilah berpendapat ngono iku ya sange wedine pangeran. Mosok Allah misale kowe muni ngene. Allah iku ora wajib nglakoni keapian. Maksudnya ya ben Allah sak dhewe. Kan ya kesan iku Allah ndak punya sifat Asmaul Husna. Tapi ya kalau kamu katakan wajib itu kriminal tetap. Kau jenenge wajib itu keharusan. Bagaimana mungkin Allah yang Tuhan ada kekuatan yang berani mengharus mengharuskan? Wahai, misalnya ini contoh gampang kiai lah. Kau ngomong ini wahai, kiai itu selalu melakukan kebaikan. HP, tidak es bongso. Kiai ku kudu ini, bukan harus mulai rasopan kalau ngomong so kudu kudu. wong kelasé pengurus pondok utawa masyarakat kok muni kudu ngene bangsa kudu wani ngudokno orang di atasnya itu sudah mulai kriminal kan paham ya apalagi ngudokno majib-majibno Allah lha iku nek bayangno nek iku terus kowe apal terus maksudnya apal terus tertanam ini kan luar biasa. Itu jenenge Said Umar itu kepinginnya wong ngono-ngono itu apa? Apa? hafal. Jadi ayo mau alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yaro ilamahul atfala wasibha fahadirin nihala. Yo gue juga gedeng mutazilah teman-teman ding bab-bab seperti itu. Saya punya sekian makalah tentang mutazilah sangking jamul jamek yang beberapa ahli sunnah itu setuju. Tapi setuju dengan makna tadi ngergani niate, nabo ngergani niate. Senang contoh kita tidak cocok tapi ngergani. Ya karena dalam bab itu Mu'tazilah kepinginnya moso Allah kok sembarangan. Makanya darah ini terus ya yajibu alihi fi'lus solahi. Allah wajib melakukan semua kebaikan. Ya niatnya kan apa? Tapi mereka nggak sadar kata wajib ini <laughs> kriminal. Karena muni wajib artinya Allah diatur, Allah diharus-haruskan, Allah di dia ya, pokoknya diberi aturan, itu gak sopan. Allah kok diberi aturan. aturan. Paham ya? Terus ya terus gue misalnya mau coba mau ini kan pasanan kan 14 dino nak rapal banget aja <laughs> ulama di situ wajah nabi sana apa lah saya setengah tengah ping video rapal ping telu 14 dino ya bodoh rapal <laughs> anggapnya niat adab oh ulama rian wapalan nah ini bende akhlak rau sambut saya ingin oh rau sambut saya ingin nah saya ingin radue akhlak akhlak jadi <laughs> anggapnya goblok bagian dari toto kromo no? kenapa orang pinter gak penyanyi guru aku lu santri-santri Anwar sing goblok cerdas yo akeh. Jo pinter-pinter Gus, mari nyanyi guru gak sopan. <laughs> ya wis anggap ae goblok iku bagian dari apa keso? Kesopanan. Kok gak nyaingi apa? Sembo sak muni-muni <laughs> pokoke ben alasan apa?